HHK created this show. जाने वालिया इंज छड़ के ना जाई ते बातें सारे ओ तोड़ने भावी कला इश्क दी पत्तियां Hey, संग रातां कड़ियां yeah. ओ एक गाने पे उठाता मार्केट इसको नहीं करता मैं टारगेट डब्ल्यू में घूम रेला चार के आराम ना कैसा फिर मार दे झूठ नहीं बोलता मेरी माँ से नंबर कारी चार दे अपने को लूट रेले मार के समझेंगे नहीं एडिंग के दिल मेरा धड़के जब बीट मेरे साउंड पे ऑफ लेते टेंशन हम शामिल इस राइड में पैसे दे जितने सब पीछे से गायब है बाकी को पार्सल फिर शक्ति दिशाएं में जान कर देते लोग अपनी भी उसको जो जानते नहीं मेरे को फिर मार सके चौके में भागते को जो भागे तेरे लिए फायदा उठा उठाते तुम यंग लड़कों का और मजबूरी में जिंदगी झाट कर लिए पैसों के लिए इधर ब्रांड चलने का है जेवनी ना जुड़ी थी वाड़ बकती है दूर लड़ाओ तो तिला वो माफ नहीं करेगा मेरा आठ नहीं मरेगा मेरे सोल में हिप हॉप मेरा साउंड मेरा हट के बोल बॉम्बे के डॉन के ब्लेस से मैं माँ मेरे साथ में भगवान से गुजारिश है मेरी उम्र दे उसको मेरा बाप मेरे असल जिंदगी का हीरो मेरे भाई बोले मारने का किसको इट्स बॉन्ड लाइक दोस्ती के लिए इधर जान भी हाजिर किधर पे मिलने का बोल से भावना तनाव ना रे मान खुद पिक्चर Hey. tú बात मत कर मुझे माफ मत कर जी रहा हूँ जिंदगी किताब ढूंढ कर मेरा भाई मुझे खेला उसने साफ बन कर मेरा खास मेंबर निकला साफ बन कर बहुत अंदर असोल सेंसर कोई पैदा नहीं कर सकता क्रोध अंदर रखता मन को साफ जबान को गंदा सब मांगते हाथ सिर्फ को हर एक दिन हर एक सीन हर एक पिन हर एक मीम मेरे को याद आ रहा मेरा बाप जाने का चार मरा धक्के लग के माँ बाप पिछकार आज मेरे को समझा मैं क्या करा क्यों करा हटकुन से दूर करा मजबूर में गोल बना तेरा भजन